Три полоски, три по три полоски, три полоски, три по три полоски, три полоски, три по три полоски, три полоски, три по три полоски, хандас тусовки, адидас кроссовки. Три полоски, три полоски, три полоски, три полоски, хандас тусовки.